hello guys mwebale okudda ku youtube channel yange so leero nkomeo n'engatta endala bagiyita air jordan 1 law so guys keep watching ekinengatta eno efulumidde mu kala ssatu nga zanjawulo era zo omugenda ziraba mu maaso awo sengatte eno esinga kwambalibwa nnyo baserebu bebweru mostinga travis cot mangi nnyo sona boogera mujagamba neyogeza nnyo naye nga tunungi nnyo ekisooka origino teboola kintu kyonna ya black and white ya nungi nnyo nzaogiraba nti origino ekirungi kyayo teboola lugoyo nalwo kitaddeko oba shooti oba mpala empanvu oba jiini yonna ebeetuulako so like eno kale endala erimu yero ne maron dak maron zogirabae tikwegamba kala zona zanjawulomu ate nungi okwambala kubanga zo zanjawulo nyo ate yo ekisooka eba eri soft munda oba ojambadde nekungula oba osogiraba nti yo si yakoza wabula yakako obuyisa naye nga banaye temwerabira okusubscribinga fo mu videos kubanga nkyaleta vidiyo nyingi nnyo soose ogyetegereza medi namba yayo kubanga yo nga tonungi nno oza ne wano ogiraba engeri gye beekiriramu nti soole ebakwala ali tekibanga bino ebyabachina tikibeera origino nenge neyebeera origino oline kaclipu akalakaokalabanga omwana jambadde kale esingayo nza ogyetegereza ngaagikulaga gyegebetambulamu kwegamba yok kati zo zanjawulo mu ate eno tenaba kufuluma kutuuka eno uganda wenatuukira uganda tujja kuba tuli mu 2024 pakati omwaka ogujja tetugisuubirayo eno lwansonga ya bbeeyi era bannange temwerabire okusubscribe olwansonga vidiyo nyingi nyo nkyabalaga engatto ezifuluma n'omwaka ogujja njabbaleetera engatto ezinaaba zifuluma omwaka ogujja bangene nga togiraba kati oba nga oyambala jean sky blue etuulako esaati tshirt etuulako bana bannaye baguys so mwebale nnyo abalabe vidiyo zange zino kubanga nkyabaleetera endala thank you for watching for this video please share